adizkide maiteak. Une garrantzitsuak iristen ari dira, eta gure etorkizuna jokoan dago. Lau urteko etapa berri bat dugu aurrean, eta garai berri honetan inoiz bizi izan ditugun egoera berriei aurre egin beharko diegu. Hori guztia, pandemia egoera gorri baten erdian gainera. Eta zer gehiago, gertatzen dena gertatzen dela zuekin gelditzen naizela. Jakin badaki dala bete behar nituen egin beharrak bete ditu dala. Enaizela bakarrik egon. Zuen laguntza izan dut beti ondoan. Eta gure dedikazioa errespetatu dutenen esker on historia egunez egun eraikitzen ari gara. Bertol Brehek gogoratzen digun bezala, soilik bizitza osoan borrokatzen dutenak dira, ezinbestekoak. Maitasun osoz, arrosa dian, 2008ko iraiaren hogeita bederatzean.